con mi magia encanto a la gente, la la la, la la la, con mi magia, ya ya ya, la la la la. Con mi magia encanto a la gente, la la la, la la la, con mi magia, ya ya la la la. Juro será Shin-chan o Himawari o lo que se me dé la gana ya. Hop, hop, hop. Pero te puedo ver a cubo ya, ya, ya. Con mi magia y mis poderes, con mi magia y mis poderes, voy a hacer que tú no seas tan fuerte, seas un muñeco. Con mi magia y mis poderes, con mi magia y mis poderes, con mi magia encanto a la gente, la la la la la la, con mi magia ya ya la la la la. Voy a hacer que tú no seas tan fuerte, seas un muñeco. Para pim, para pam, la magia se hará, la magia se hará y tú pronto no estarás. Un muñeco raro que no se pueda mover porque tú no sirves para nada, tú no sirves. Por eso te voy a transformar en algo raro. Ya está, mi magia está hecha. Oh, yo ya estoy cansado de hacer tanta magia hoy. Voy a entrar en mi cubo mágico. Alejo.